えっ God. さあ <laughs> 違う俺の運動神経もある <laughs> ごめんなさいごめんなさい続けていきます続けていきましょう続けていきますはい